кытайдын баш қаласынан байырқы рим империясының борборуна чейин жети миң чакырым мына ушул аралыкта он беш кылым бою сууда кербеңдер өткөн эң жол улуу жибек жолу бул улуу жолдон жүргөн кербендер бийик ашууларды өткөн соң булуттар чапчыган памир тоосунан ашып берекелүү фергана өрөөнүнө түшөр эле кыйла татаал сапардан кийин кербендердин жолундагы алгачкы транзиттик шаар чыгыш менен батыштын ортосундагы көпүрөсү болгон бул ош шаары он тогузунчу августта болгону бир гана күн көптөгөн кылымдардан келаткан кербен ош фест эки миң он жети туристтик фестивалин ачканы кайрадан кайраданут ош шарына келет фестивальді сіздерді чыгыш базарының бойықтығы, специялардын мас қылдырған жыттары Оштың тамшанткан даамдары байық элдин колдонгон бұйымдары, ош элинин салт санаалары башталы шығана. Welcome to гана